السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معاكم فيديو جديد ان شاء الله يكون فيديو برضه خفيف على قلبكم فكرة جديدة وفكرة مشروع ويعني ان شاء الله هي فكرة يعني انتوا اللي هتحددوها بقى هيتعمل معاكم ايه بس انا بالنسبة لي هي فكرة مشروع بصوا النهاردة ان شاء الله هنعمل الشكل ده اهو شايفين الشكل ده كده من من الدبابيس ده الشكل ده انا كده اهو مجرد ان انا هستخدم له الدبوس ده بقى كده ده بقى بروش لو انت عايزه تعملي توكه لبنتك او برضه فكره توك بس انا للاسف يعني ما عنديش التوك بتاعت الاطفال الصغيره عشان كنت ركبتها لكم برضه تنفع فكره توكه للاطفال يعني بروش تنفع توكه آه، تنفع يلا بقى تعالوا نخش الفيديو ونشوف هنبدا هنعمله ازاي المقص لو انت هتعملي كميات صغيره ممكن تقصي بالمقص عادي في الاول انما لو هتعملي كميات كبيره هتقصيها ان شاء الله ليزر بص بقى دي اهو مجرد ان انا هجيب شويه فصوص من اي شكل يعني اللي انت عايزاه حبات اهي يعني كده دي فصوص السلسله دي انا جايه اكلمكم عليها انا كنت الاول بجيب انواع سلاسل يعني ال material بتاعها مش للدرجه يعني زي الحاجات دي كده برضو ودي برضو سلاسل بتتجاب بس السلاسل دي بتتجاب دي من ورا هي فيها لزق يعني لو انت شلتي لزق منها كده هي بتلزق معاكي على اي حاجه وكمان بالبخار يعني لو عندك مكوه بخار بتلزق بيها انما انا النهارده هستخدمها معاكم بمسدس الشمع برده وانا شغاله بمسدس الشمع عادي هفك اللزق بتاعها وهلزق بيها دي بتتجاب بالمتر بصوا هو في منها الفضي وفي منها الذهبي والوانها بصراحه وهي كمان الخامه بتاعتها جميله جدا حتى لو تعرضت للميه او تعرف تعملها بسهولة وتبقى برضو ان شاء الله سبب دخل ليها بص كده انا بكسر كده بس شوية بحيث اجيب شكل الفيونكة وانت ممكن ما تعملهاش فيونكة انت ممكن تعمليها شكل تاني الشكل بقى ده برضو انا بديكي 老公 عليهم يعني زي ما بيقولوا كده شبه يعني ايه بصوا مش بتبقى عاليه ما بتبقاش آه يعني مسطحه لا بتبقى عاليه الدور التاني على طول بشد شويه ببدا اركب السلسله فوق السلسله بشويه يعني ما بخليهاش على هي تبقى درجات فوق بعضها تلفي هاجي بقى في الدور ده هبدا اقص السلسله هصغر السلسله هاجي من النص هنا اهو بدل ما هما اتنين انا هخليهم واحد بس وهسيب برضو الشريط من عندي مفتوح بصوا هي جامده جدا يعني مش بتتكسر بسرعه بصوا كده لما هشيل هيبان ان هي فيها لزق